ладно. Ты ему прямо глазом, да туда, туда, в душу. Один бидон уже готов, не готов? О, нормально. Экспресс-метод Илоны довольны, отлично у нас все работает. Аплодисменты нашим барменам и официантам. Сегодня много народу. Спасибо вам, друзья. Они, мне кажется, отлично справились с этим. Тихо, не секретничай, чуть попозже. Держи, мать героиня? Ты отец, я так спрошу на всякий случай. Нет, а ценно, Равноценно, не смотри туда. Футболка подойдет и домой другому. Если кому-то будет в вактяк, я думаю, что мы не обломаемся. Ну что, за мальчика, за девочку! Сделайте музыку погромче. Три-два раза поехали! Он говорит, облизывай губы, губы облизывай, покажи мне тигрицу, говорит. Заводим девушку. Проигравший завтра настройка нас кощевит. На два дня, на два дня. что думаете, зачем ему это надо? Ему зачем это надо? А на кону у нас такая футболочка, все по-черному. А! Слушайте, ну футболка как раз, вот тут надпись крупным планом, а потом будете целоваться четыре шага назад немножечко, чтобы все видели героя. Ну что, достойно аплодисмента вот такую футболку под названием «Боль». Боль мы дарим тебе. Можешь прямо сейчас переодеться, кстати, аплодисменты нашим спонсорам, ребята.